Құрман ардақты көрермен еліміздегі бас басылым егемен Қазақстанның 10-шы ақпандағы санында жарық көрген мазмұнды материалдарға шолу жасаймыз. Әлеуметтік кәсіпкерлік қоғамның экономиканың дамуына елеулі ықпал ететін маңызды сала. Азаматтарды қолдап, әлеуметтік мәселелерді шешуге бағытталған бұл сала нарықтық экономика жағдайында олқылықтардың орнын толтырып, өзгермелі қоғамға бейімділігімен айрықша Еуропада әлеуметтік кәсіпкерліктің даму қарқыны сонша әлеуметтік кәсіпорындарда 10 миллион жұмыс орны ашылып, халықтың қаржы табуына ықпал етіп отыр. Қазақстанда да әлеуметтік кәсіпкерлікті қолдайтын арнайы заң бар. Аталған заң халықтың әлеуметтік кәсіпкерлікпен қиындықсыз еркін айналысуына кепілдік береді. Қазақстан халқы осы мүмкіндікті қаншалықты пайдаланып отыр. Заң іс жүзінде әлеуметтің осал тобын әлеуметтік тұрғыда қолдап отырма. ма тілші эльвира серікқызы саладағы кәсіпкерлердің ісін алға тартып әлеуметтік кәсіпкерлік әлсіз топтарға көмектесет мақаласында талдады аймақтағы бүкіл елге ортақ маңызды мәселелер де тілшілер назарына ілікті соның бірі өзектілігі жыл өткен сайын артып келе жатқан суицид синдромы бұл жайтта қазақстанның халі қуанарлық емес адам өмірі бәрінен қымбат қоғамымызда өмірін арзан бағалап қисынсыз іске баратындар саны азаймай тұр ең сорақысы бұл тізімде балалар мен жасөспірімдердің қатары қалың былтырғы есеп бойынша қазақстан өзіне қол жұмсаушылар жөнінен орта азияда үшінші орынға шықты осы тақырыпқа қатысты алматы облысындағы ахуал қандай тілші қалмұханбет мұхаммедқали суицид сорлатып тұр мақаласында зерттеп көрді жерді ауыл шаруашылығы мақсатында пайдалану жекешелендіру жетілмеген жоба болды көптеген ауыл тұрғындары өз үлесіне тиесілі жерді тиімді пайдалана алмай көрінген көгаттыға жалға беріп өз пайдасын ажырата алмай жүр солтүстік қазақстан облысында осындай тығырыққа тірелген ауыл тұрғындары жерін даулап егемен қазақстанның аймақтағы қосынына ат басын бұрды тілші жақсыбай самұрат азаматтардың арызын тыңдап мәселенің мән жайына үлді. жер дауының себебі салдары газетіміздің бүгінгі санында жарық көрген жетеге жетпеген жер дауы мақаласынан оқи аласыздар Дәстүрлі қазақ ән өнерінің дарабозы Біржан сал Қожағұлының бірде бір суреті сақталмаған. Бірақ Біржан атамыздың көпке мәлім мұна бейнесін бейнелеу өнерінің әрі қайраткері Әбілхан Қастеев 1966 жылы салып аяқтаған көрінеді. Салдың жүзін тіпті көрмеген бейнесі фото болып сақталмаған, Біржан Салдың бейнесін суретші қандай негізге сүйеніп салды ән жамағайын туысы қарта қаңтарбайұлы біржан бейнесін салдыруда қандай тәуекелдерге барды сурет тарихын тілші бекен қайратұлы біржан салдың суреті қалай салынды мақаласында тарқатып жазды оқырманға жол тартқан осы және өзге де материалдарды газетіміздің бүгінгі саны мен егемен нүкте кз сайтынан оқи аласыздар